老婆，等一下，我们来拆包裹，等等。哦，你好美哦。Thank you。我们要来开一个这个。我一直找找闹闹要的地毯，吵了很久，终于愿意给我了。对他想要一个地毯，打开它吧。 为什么我今天我真的很想分享一下我怎么得到这个地毯？因为你说你要你要重新那个整理规划里面的空间，然后所以我就趁机要了一个地毯。对，不然我根本要不到地毯。我从一开始这个房间在规划的时候，我就吵着要地毯，那时候就一直在那个否定，no，reject，until now，I got my 摊摊。 白色的呀，白色的啊，很漂亮哎！你看这个，这个毛，哦，好啦好啦，那个我们那边还规划了一个五斗柜，到时候五斗柜来，我们再把它铺上去。我觉得猫会很喜欢这边，呀呀，可以在上面上厕所。到时候再给大家看我们。 其他的配进来了之后怎么怎么做？好了好了，你好像很开心，终于要到 <laughs> <laughs> 好开心哦。 OK，就是这个区域，我想要重新整理一下。这里要，因为我们衣服太多，所以这里可以放一个五斗柜，那可以放更多的衣服。那现在上面这些蜡烛啊，还有婚纱照，就可以放在五斗柜上面。然后这里会放一个毯毯，哦，这里是我们一个脚架，平常我们有时候露营的时候会在这个空间。 到时候还会有一个美光灯，那这个窗帘拉起来之后，其实灯光也够，但晚上的时候可能还是需要一个美光灯，所以到时候我们就来改造这个小区域。 要先把这区后面东西，因为它是一个走道的东西，我就把它清掉。然后还有旁边这里有一区，这一区也会被清掉。来，宝宝，来，我们现在来做。已经把它净空了。我们现在要来铺它要的地板。那怎铺？这样铺吗？这样吗？我觉得是另一个方向。 柜子要来了。经过刚刚很辛苦的一个搬运的过程呢，我们的斗柜已经正式就定位了。是否很开心？我觉得这个地毯很刚好。你非常喜欢这地毯，对不对？对，我非常喜欢这个地毯。这样我们收纳空间又变多了，又可以再买衣服。 <laughs> 其实镜头里面这柜子蛮好看的。看来你很喜欢它呢，那就好。但是有点高了，什么意思，我也是怕你会……我很 OK 啊，我做事很 OK 啊。我觉得我来擦嘛，你要擦，我也我也要让镜头拍到我做事的样子。 刷卡对不对？对对对对。然后下面大人都给你擦。最后还有这个区域要再被重新整理，改天再来整理。东西还没到，每次都跟我抢老婆，心情低。然 <laughs> 后尾巴在那边摇摇摇，讨厌尾巴。 啊！来申请对望日日。可恶啊你！我觉得他非常过分，躺到我老婆的腿上，一半粗。不要这么爽。那你好可怜，自己睡在那。 现在已经是周末的接近要晚上了，然后我们想要赶快快速的来整理我们的家园。自从这个柜子呢被我们买进来之后，我们就没有好好的去整理它。我们还买了一个收藏那个首饰等等的，我们都还没有整理。我们现在就要来大扫除、大整理。这里超大一坨衣服，完全都没有弄。每次一回来就把东西疯狂往这边丢，疯狂往这边丢，这就堆积成这样子。 我们换灰色的床单，这是美华姐送我们的。听不懂，这个两个灰色是一样的，我们睡觉的，这两个又不一样，就是换靠后面的枕头给你。多哟，点点，点点。 我是不是装反了？Nope。是吗？装反了？那是怎么样？ <gasps> 这是短诶，那边是短边吧？这箭头应该是这样。什么箭头是怎样子？就是这样。你是现在箭头这样子？像是王子，我们要对对对对。 累的，吃到你口水。他在整个大装反边哦，他在要全部重弄，难得吧？箭头往上是不是？箭头往上，是的。难得我这次真的是这么给力。 <laughs> 你有有必要在那边默默吗？很可爱啊。 来，我们来个扎耳后。 <laughs> 还有高层三的臭坦坦，全部都是我的臭坦坦，看起来真的很坚强哎。怎么样？自己一个人独立的完成所有的事情？没有，我帮你弄好那个枕头套啦。嗯，你我好大的忙。是啊，你可知道？ 但我现在已经做完我的分内事项，所以我就在这边摄影。啊！累死我！哎呀！小狼跳，小狼跳。有一只兔子在看着你。对啊。你干嘛把它推倒。他叫布雷。布雷。 哎，那你的兔宝嘞？会摄影啊，很雷。哦，超雷！你这个臭坦坦，不要不要不要不要不要不要不要，不养很久，不要啦，不要不要不要！ <laughs> 你超烦的、不要，不要这样哦，会发生憾事哦，我跟你讲。 不要，都很香。恶心死了你！ <laughs> 哦，好香啊，闻到就立刻想睡觉。 <laughs> 臭坦坦，再见！ <laughs> 这个坦坦是我抢来的，这个。我专抢旧棉被。我觉得只有旧棉被会有一种味道。 的味道不是是人类的味道。小狼贝贝得意哦，唯一的新贝贝。 <laughs> 像你就是喜欢新的棉被的人吼。对，这个你就不用帮我折了，洗洗吧。不要了，不要，不要，不要。好，做完最累的那个，换完床单之后。珠宝 然后那个，因为我们一堆首饰啊什么都没有地方可以放，我们先买一个珠宝盒来开箱。哪里好，群吗？吓死！吓哎，有买亚克力的，比较不会运送，不会出问题。不会是要自己拼吧？ 你觉得很漂亮的杯子，对。我觉得很漂亮。对啊，你说好啊，买啊。有吗？有。不记得哎。哦哟，你这样子啊，很过分。真的不记得啊。我真是得到你的允许我才买的。很多时候我都怀疑这句话。我更不记得哎呦，你穿到我手上没？ 帮你消毒。不要是放在我手上，十加瞄不准。小宝贝，贝贝，贝贝啊，贝贝，最可爱的小宝贝，最可爱是你哦，小喵力。啊？我是最苦命。最苦命。 <laughs> 啊哦。 他觉得很臭。压力是不要玩很臭的东西。哎，这真的超臭的，懂吗？没办法了。这么哀怨干什么呢？我刚分工科一个人拿相机，一个人整理这边。你选一个，那他就选这样拍。当然呢。把我的工作给选走了。哇，有点杂乱。我觉得你很会。 整理杂乱的东西啊！不，我现在直接把所有东西移开。 <laughs> 这里有那个插头哎，那就一样啊，你把它放在左边。等一下。你把它放在左边就好了。好，我们来交换，我们交换。 <laughs> 看不下去啊！对对对。耶，我们的厨房区终于。 好，很好，very good，very very good。为什么要塞下面？要？不需要吧？在这中间给大家看一下，我们跟这个 Arrow Tree 拍的这个可爱的汤姆猫与杰利鼠的小照片，超可爱。这个东西一张五十块，是不是很可爱？

这 <laughs> 是那个以前那个小燕姐《超级星期天》的超级比一比单元的时候的那个音乐，来，把你勾一下，然后这样我才能看到你美丽的脸庞。嗯，好美。这是铁柜的好处就是你可以把线全部绑在，其是各种很 DIY 的感觉，生活的小巧思啊。 哈哈哈！ <laughs> 果然大家都会笑一下。大家觉得兔爷整理东西没怎么奇怪，对不对？但是他垫脚。你柜子买太高了。哎，这是这是公龟哎。我滚啦！辛苦哎。把太阳眼镜弄坏。 啊！哎呦我呀！好了，大功告成，就这样子吧。我终于把这一切给整理干净了。我现在心情真的是非常的好。我常就是那一种突然就会毛起来整理好一切的人。来教一下我老婆。老婆在努力工作当中。 然后我把这些抽屉也就是整理了一下，呀，有没有？是不是很干净？这些影片就到这边。喜欢我们的七七日常的话，就记得按赞、分享、加订阅。哦，老婆来转转过头来看我一眼。好。